අපේ රටේ සිංහල සිනමාවේ අලුත්ම ස්ටා එක Hemal Ranasinghe hello hello hello happy birthday to you thank you very much මොකත් මෙද කාත් එක්කද කතා කර කර හිටිය මම මෙතන බලන්ගෙන් නොවත් එක් කතා කරන්න තම <laughs> ඉන්න පොඩි වැඩකන ඉති පිරි වැටේ අතර තමයි හිටිය ඒක මංහිතුව ගෙදර කියලා නිකම් වයිස්සක චුට්ටක් නිදි මතයි වගේ ගෙදර නෙමේද නෑ ගෙදරනේ මම ට්‍රින්කොයි ආ මාට්‍රින්ක මොකක්ද කරන්න ඕන්න ඕකේ <laughs> ඉතින් අද කීවෙන බර්ඩ්ඩය එකද කියන්න පුළන්ද විසි හතරෙන් පස්සේ නැවසනාන බ ආයමද දන්න විසි අතරෙන් පස වසර යන්න නෑ තිස්සටක් <laughs> තිස්සට තරම ආනින්ද අනහන නිසානය පයිසකින්න එච්චන වයස්පේ නෑ ඉතින් පොඩි කොල්ලෙක් වගේ ඇත්තට මරමේ වයිස පෙන්තරුට හොඳ හැබයි හොඳයි දේවදස අරමංකය පොඩි කොල්ලෙක් වගේ මේ අර රැවල කෙප්වට පස්සේ මොකක්ද පාය කළේ හා අපේ ඇක්ටස්ලා ඇතිතිද අපට හැමදාම කර කරක්ට එකකට තමයි ජීවත්වෙන්න ඒ වුණට ආය කරපු වැඩේ වැරදි හෙමල් මොකද මේ ගොඩක් <laughs> කට්ටිය ගර්ල්ස්ලා අන්ඩා වැලපෙනවා දහස් ගනන් තරුණියෝ ඇත්තද දන්නේ නෑඒක හොඳයි හොඳයි හොඳයි ඕ මට අවශ්‍ය මාත් මටත් අඩුන පැයක් විතර එක දැකලා නෑ ඇත්තද? නිශ්ශබ්දතාවයක් තියන්න දෙනම් මම විනාඩි සංවේගය පළ කරන්න. සංවේගය වලද කරන්න. ඇත්තට මේ අය මොකද්ද එදා කරේ රැවුල කප්පලා කොණ්ඩේ මහා කෑත විදියකට වවලා සරමකුත් ඇඳලා මොකද්ද අපි ඒක මොකද්ද? එදා එදා දවසේ නෑ මම ඒ දවස්වල පොඩි කැරක්ටර් ටිකක් කරගෙන හිටියේ. හ්ම්. ඒකේ අපිතින් ඒ වෙනස්කම් කරනවා නිතින් කරක්ටයක ප්‍රලෑස්තිනා කැන්නේක අපි අන්තරයෙන් බාහිරෙන් ඔය දෙකින් වෙනස්කම් කරගෙන තවත් චරිතය සම්පූර්ණ වෙනස් චරිතයක් අපි ප්‍රතිනිර්මාණයක් කරන්න එන්නත්තන් ජීවයක් දෙන්නේ ඒකෙදී ඒ අදාළ චරිතයට ගැලපෙන විදිහට එක කාලයකට ඉතින් මම ජීවත් වෙනවායි මගේ හැටි. කොච්චර කාලයකට ওই විදිහට ජීවත් වෙනවද? ඒක ඒක මෙහෙමයි. ඒක දැන් අපි අපි කියන්න මේකක් ටෙස්ට් කියලා කියන්නේ කැරක්ට ලුක් ටෙස්ට එක ටෙස්ට එක ඉතින් අපි කර කර බලන්න පෝක්ස හරිම සූට්ටෙන්නේ ඒක නම් සූට්ටෙන්නේ ඒක ඒක ඔය ඒක ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ හිතල ඉන්න කෙනාට සූට්ටෙන්නේ නැති ඇති නමුත් අපගේ චරිතයට හොඳට ගැලපෙනවා ගැලපුණානේ හරි හරි හරි ඕකේ දැන් අලුත් මූවි එක මේ දවස්වල යනවා කොහොමද ඒකට ලැබෙන ප්‍රතිචාරය මොකක්ද ආ මම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ඉන්නේ මම ඉතින් ඔයත් එක්ක නිකන් chat එකක් දාරින් නෑ දෙයියනේ <laughs> මම කැමතිති හමෝම තැමිල් ෆිල්ම් එක මුලින් බලනවා නං ඒකනේ මේ ෆිල්ම් එක ඔරිජිනල් ෆිල්ම් එක ඒකන මට අලුත් මම ඔයාගෙනයන්න අලුත් දේ තමයි ඒක පර්ේෂනාත්මක ෘතියක් කැටිට තමයි සිංහල චිත්‍රපටිය හැදෙන්න්න මෙතරදි සංසන්ධනාත්මක මේ ගැන විචාරයක් දෙන්න නම් චිත්‍රපටි දෙකම් බලන්ද ඉතින් තැමිල් ෆිල්ම් එක මම කොහොමද තැමිල් ෆිල්ම් එක කරලා තින කොමටයි ඇක්ටස්ල මේකට ගොට් කරලා තියෙන්නේ ඒ ඩිරක්ෂන්ස් කොහොමද ෆොටෝග්‍රැෆි කොහොමද මේක බලන්ඩ ඉතින් ෆිල්ම් එක බලන්න ඕන ෆිල්ම් එක බලන්න ඕනේ බිග ස්ක්‍රීන් එකේ මේ දැවන්ත පුළුල් තිරේ පුළුල් තිරේ බලන්න ඕන දෙයක්නේ ඒක එහෙම බලලා මේ ඔගොලන්ගේ කමෙන්ටක හර්දයාංගෝම සැබෙනට තමයි කැමති හැබැයි අපි වාගේ ෆේස්බුක් එක ක්‍රීඩා පිටියක් කරගන්නවා දරහවෙන්න පාද <laughs> ආදරයට නෑ මැට්ටෝ ඔක්කෝම ගණන් ගන්න පවට තරහයන්න ඇතරම නෙමේ නේ තරයන්නේ තරහයන් නෑ තිවට කියන්න කොහොම තරහ කියයි කියලා මං ඉතින් අදහස් ප්‍රකාශ කරනවා <laughs> අනිත් සියලු දෙනාට අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් ප්‍රකාශ කරනවා ඒ සම්බන්ධයෙන් එක එක දේවල් කතා වෙන එකට මට ප්‍රශ්නයක් නෑ කියන වෙන්න ඕනේ නේද අනිවාර්යයෙන් ඉතින් මම මට ඉතින් තරහක් ගන්නවනන් ඉතින් මට වඩිය ට්වීට් කරලා දාන්න පුළුවන් මගේ ෆේස්බුක් එක බැලුවතේ මං හිතන්නේ මේ ගොඩක් දෙනෙක් මට ඒක කියලා තියෙන මේ හරිම අන්ප්‍රොෆෙෂනල් <laughs> විදියට තමයි ඒවා තියෙන්නේ කියලා කියන්නේ <laughs> සම්පූර්ණයෙන්ම අනිත් අයට තම තමන්ගේ වැඩ කරගන්න මම බාර දීලා වගේ කරක් තමයි තියෙන්නේ <laughs> ක්‍රීඩා පිටියක් කරගන්න දීලා තියෙන්නේ නේ ඔව් ඒක ක්‍රීඩා පිටියට එළිය තියෙන කොට ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් ඒක ඇතුලේ වෙන විදිය ඔය කරගෙන ක්‍රීඩාව කරගෙන ප්‍රශ්නයක් නෑ ඉති අලුත් ෆිල්ම් එක සක්සස් වුන තුවා කියලා තිබ්බ ඒකේ සල්ලි ඕ සල්ලි තම මුලින්ම ඔගොල්ල මුල් කරගන්න සල්ලි අපි ඒකතම යන්නේ සල්ලි වලට මොකද වෙන්නේ ආයෝජනයක් කරන්න වත්කමක් ලැබෙන්න නේ ඔගොල්ල ආයෝජනය කරන්න තුකමුද ලැබෙන ඉතින් එහෙම කියන්නත් බෑ මොනත් මේ වෙලාවේ මෙච්චර රටේ නොයකු තර්බුඩ කරේ එතපටිය දැන් මේ වෙනකොට දින පණහකට ලංගෙනවා විසි හයවෙනි දට නමුත් අර පහුගේ වාරවල් වල වගේ චිත්‍රපටි බලන්ද ප්‍රේක්ෂකයන්ට එන්ඩ ප්‍රවාහනක පාසුකම් ආය වගේ මාර්ථික ගැටලු තොයපුත් දේවල් මත්තේ තමයි මේ චිත්‍රපටි මේ තරඳුරක් කර ඇදගෙනාව ඕකේ ඉති අද බර්ජ්ජයක දවස තිස් නවයනේ අද තිස් නවනි තිස් නව නමේ ඔයාට ගොමන් තන වඩයක් කැමති ටිකක් ගණන් වැඩි එකතු කරන්න වයස කීයද කියලා අහන්න නේද? ඒක තමයි මහත්තයා අපිට තියෙන විනෝදේ. හරි මේ ඉතින් අද කොහොමද දවස ගෙවෙන්නේ කියලා අපි පොඩ්ඩක් කැමතියි දැනගන්නද ඔයාගේ බර්ත්ඩේ එක. දවස ගෙවෙන්නේ මගේ පොඩි ඩිග්‍රීම් කටයුත්තක් යනවා ට්‍රින්කෝ වල. ඉතින් මම මේ පෞකී කාලෙම හිටියේ ඉතින් අදත් ඒ ඉන්නේ. මොකද හවස මම යනවා ගෙදර මාතලේ. තමයි අද දවසේ ප්ලෑන් එක. ප්ලෑන් එක. හරි. ඕකේ. එහෙනම් ඉතින් අපි ඔයාට විශ් කරනවා හැපි බර්ත්ඩේ. ඒ වගේම තමාගේ වෘතිය ජීවිතයේ පෞද්ගලික ජීවිතයේ හැම දෙයක්ම සාර්ථක වෙන්න හැමදාම හිනා වෙලා සතුටින් ලස්සන්ටය වගේ ඉන්න ඒවගේම සිංහල සිනමාව බලාපොරොත්තු තියාගන්න පුළුවන් රංගන ශිල්පීන් විල්ගෙලිස්ට එකේ ඔයා මුලින්ම ඉන්න ඉතින් ලංකාව සුපස්ටා කෙනෙක් වෙන්නවාට ලැබෙන්න ඒවගේම ගොඩක් ගර්ස් ලගේ ක්‍රශ් එක ඔයා ඒක අදන්නවනේ තැක ඒ සතුට <laughs> Okay, happy birthday to Thank you, you Hemal Ranasinghe. තැක්වර්ම සෝකලන්ටත් මට මේ ලස්සන සුප පැතුම එක්කරට අර දවසේ වගේම මේ වෙලාවේ මට සුබ පතන සියලුම දෙනාට බොහොම ස්තුතියි කියලා සුබ පතන්න මම මේකත් අවස්ථාවක් කරගන්න ඉතින් thank you so much